Herr Reit. Guten Morgen, Herr Zimmer. Guten Morgen, Frau Schönhaus. Ich hätte da mal ein Anliegen. Haben Sie kurz Zeit? Ja, natürlich. Setzen Sie sich da bitte. Ja, also, ich würde gerne einen Antrag auf Urlaub stellen im August. Ja, von wann denn bis wann? Vom 8. bis zum 21. Okay, gucke ich mal kurz im Kalender. sieht gut aus. Dann machen Sie mir nochmal einen schriftlichen Antrag, dann ja. mache ich das fertig, okay? Gut, Dankeschön. Bitte schön. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen.